私の胸の行動をかき消すような 帰り道でちゃんと焼き付けたい何度 ずっとこのまま今日が終わらないように初めてのドライブの帰り道二度目をまた誘ってほしい晴れた